しょうちゃん。 <laughs> 頑張ってください。構えません。しょうちゃん。構えません。構えないです。重い。構えないの。ああ、重い。重いな。構えないよ。 <laughs> なんだよ。構ってよ。